Oh, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Europäer und ich will euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitiv Edition. Es ist so heiß gerade, ne? Wir haben Sommer, Tiefsommer und meine PS4 macht es auch nicht gerade besser, indem sie ja gerade voll abgeht. Also ja. Ähm, in der letzten Folge haben wir Barbos erledigt und ja, irgendwie die Hälfte unserer Leute haben sich von uns getrennt, weil ich schon mal sehr doof finde. Aber ja, was soll man machen? Äh, mir wurde angeboten zu speichern, deswegen habe ich gespeichert. Und jetzt sind wir, keine Ahnung, wo wir müssen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, wo wir hin müssen. Ja, genau, ja. Sollen wir vielleicht mal ein bisschen näher angehen, ne? Äh, ist im Blutmund, bitte kann ich irgendwie rausgehen. Ja, noch mal testen. Nein, okay. So, immer wieder. Da ist irgendwie die Truppe, mit der wir am meisten hier unterwegs sind. Ne? Immer diese fünf Leute. Ähm, ja, laufen wir mit Carol rum. Nehmen jetzt mal nicht an, dass wir jetzt hier von einem Kampf in den nächsten kommen oder so, ne? Ja, nur Carol kann gerade was lernen. Bin ich nicht sehr produktiv. Und ja. Äh, alle wissen schon, dass der tot ist. Guck mal, ja. Vielleicht haben sie neue Sachen. Ich glaube, ich hatte schon alles mögliche hier gekauft, aber kann ja nicht schaden, einmal hier noch mal vorbeizuschauen, ne? Oh nein da angreifst mein gott so ich brauche ein paar heilsachen weil der letzte kampf nicht so einfach magische augen warte mal wo sind tränke des lebens hier oh, entschuldigung hm, sind einige waffen die ich gar nicht mehr ab heiliger rabe kann ich neue Sachen herstellen? Nee, ne. Stimmt, Synthese. Äh Das ist neu. Carolina Schwert. Zwei verschiedene. Was? Okay. Blauer Drache. Das haben wir. Blauer Drache plus eins. Schritt Combo. Okay. Okay, wir hatten da schon alles gelernt, also perfekt. Ein S-Stock. Warum habe ich jetzt auf einmal jetzt schon viel früher ein Alette äh, herstellen können, aber was soll's äh, zum erstmal alles herstellen so, bastard schwert dafür brauche ich ein bastard schwer und dafür so und an jedem gegenstand eins haben oberschwert oder axt meine ich haben wir alles schon Ah, Sichel Axt. So, Kriegspike, ja, haben wir ja nicht mehr. Wie ich die Sachen immer wieder neu herstellen kann. Ja, den haben wir gerade bekommen. Hm, Alter, sind hier so viele Sachen, ey. Ja, das hat sie. Nietengürtel, das hat sie. Lederpeitsche. Och. CS Leder, ja, das weiß ich nicht, das habe ich immer noch nicht gefunden. Stimmt, das hat mir immer irgendwie gefehlt, glaube ich. Schmetterbogen. Kann ich gar nicht herstellen. Ah, ich habe kein Geld. Oh. Nein, ich bin noch nicht fertig mit kaufen. Ich will noch mehr. Ich kaufe ein paar hier ein paar Sachen. Ich immer genug von. bestimmt ein paar geile Sachen, die ich verkaufen kann. Ne? Ja, das Wasser, ja, das habe ich ein paar Mal bekommen anscheinend. Noch viermal die sechs. Und weiter. Ja wobei wohl eine null ist stachel mal den haben wir äh, horn des zauberers haben wir Niengold, ja war ich doch gerade schon schmetterbogen so, kotaro kotaro plus eins, kotaro Warum kann ich mir halt noch einmal? Okay. So. So, haben wir alles was. Oh, ausrüsten, da wird gleich lustig. So. Hab schon wieder kein Geld, Mann. Oh. Ich werde aber alles haben. So, hier sind auch ein paar neue Sachen wahrscheinlich, ne? Nö. No. Kurama. Aber warte. Kannst mir nicht entkommen. Ich kriege ja alles. Das glaubt mal, ja. Ich werde mir alles neu erstellen. Ja, das lasse ich mich doch ja nicht verbieten. So, weiter. <laughs> Äh, nein, am Start, der nimmt einen so einen komischen Ort hier. So. Warte mal, hat der einen davon ausgerüstet gehabt? Ja, verdammt. <laughs> Ach. Ja, ich habe schon wieder kein Geld. Wieder ja. Ich habe einen blauen Drachen zu viel ausgerüstet, ne? Also mal dem mal, bin ich jetzt nicht. So, na warte du. Ihr werdet mir ja nicht entkommen. Ich will äh, diese Sachen haben. Ich will sie alle haben. Dann haben wir das auch schon mal erledigt und so, ne? Müssen wir nie wieder ja shoppen gehen. Ja, eigentlich offscreen alles machen können, aber ja, stattdessen zeige ich euch jetzt hier wie geil ist es hier einzukaufen nein warum bist du schon wieder da also komm an wenn ich mir jetzt nicht alles herstellen kann ne? schon wieder neue sachen verkaufen muss ne? so warum kann ich mir das nicht herstellen ich habe keinen Spendennetz, nur ein. <laughs> Alter. Ach, jetzt gehen wir sogar Sachen aus. Äh, haben wir, das haben wir. So, ähm, keine ahnung ich glaube wir sind gerüstet für eine weile die sachen verschwinden ja nicht oder glaube ich so was sind ja am besten bisher also das ist schon mal schwer äh, stärker als als andere das ist schon mal gut so vitalität und abwehr plus das wäre mal, mal sehr gut ja, dann haben wir hier ihren S-Stock plus 1 plus 1, ja. In seinem Blue Dragon. Die Serie habe ich nie so geguckt. Also. Mal stärker, das oder das? Nehmen wir das. Das mal schwächere. Und das sogar besser. Und ja. Gut. Jetzt wir zehn Minuten eingekauft, jetzt können wir halt Spiel spielen. Ach. Ja, was geht? kommen wir lachen über den, während der verhaftet この町を潰そうとしているのです我らは騎士団の名のもとにそのような不実なことをしないと誓いますあなたは 嬉しい方帝国とユニオンの間に友好協定が結ばれることになりましたそんなバカな今ドン・ホワイトホースとヨーデル様の間で話し合いが持たれています正式な調印も時間の問題でしょうどうしてアレクセイメは今別次で身動きが取れぬはず確かに 騎士団長はこちらの方に顔を出された後、すぐに帝都に戻られました。では、誰の指示で <laughs> まさかこんな若造に我が計画を潰されるとは。 あだわフリンメタベーです。s t auch。カプアノールの人々も圧政から解放されますね。次はまともな失勢がくりゃいいんだがな。いい人が選ばれるようにお城に戻ったら掛け合ってみます。お城にってエステルデートへ帰っちゃうの？はい。ラゴンが捕まってもうお城の中も安全でしょうから。 本当は帰りたくない。えって顔してる。そんなことはないです。ま、好きにすりゃいいさ。自分で決めたんだろ。帰ります。これ以上、フレンや他の方々を心配させないように。 寂しくなるな、ラビド。Ausgleichen. Ja, wenn ich mich nicht irre, ist hier auch irgendwo noch ein Laden, ne? Da mich da sind auch noch neue Sachen drin. Ne? Sonst raste ich aus. Äh. Scheint nicht so zu sein. Warte mal, neue Rüstung. Äh, scheint auch nicht so. Okay. Schwarzer Hut. Den kann ich mal locker herstellen. Ich habe kein Geld. ah. So ein Dreck. Ich sollte vielleicht mal speichern, weil, weiß ich nicht. Na, passiert irgendwann und ich muss den ganzen Einkaufsbummel ja noch mal machen. Da habe ich echt keine Lust. Na, ich gehe mal. Da oh, mussten wir sogar machen. 罪を軽くしたんだって少し地位が低くなるだけで済まされるみたいひどいことしてたのに面白くねえ冗談だな冗談じゃなくて本当なんだよこれが今の帝国のルールかたく本当に面白くねえどうしようユリさてなちゃんとした罰も受けないなんて こんなの絶対おかしいよそうだエステルに言えばなんとかなるかもしれないおいあんまお姫様に迷惑かけんじゃねえぞったく何やってんだよフレンあいつ駐屯地のテントにいるかな Du hast dich von allen getrennt. ノックぐらいしたらどうだい来るの、分かってたろ。やばいな、スライダンクロップ。お前、その格好。本日付で隊長に就任した。フレンタイの誕生か。またさ。そういうクラマットにアオフンカバー trägt。そう。で、ベントロ。騎士団に戻ってくればいい。有利なら。俺の話はいいんだよ。 隊長就任おめでとうさんありがとう僕を祝うために来たわけじゃないだろああラゴーの件だなノール校の私物化バルボスと結託しての反逆行為加えて町の人々からの略奪気に入らないという理由だけで部下にさえ 殺した人々は魔物の餌か商品にして死体を欲しがる人々に売り飛ばして金にした系統めこれだけのことをしておいて罪に問われないなんて思っていた以上だった評議会の権力は隊長に昇進して少しは目的に近づいたつもりだっただがラゴを一人裁けないのが僕の現実だ 終わったわけじゃないだろそれを変えるためにもっと上に行くんだろうそうだだがその間にも多くの人が苦しめられる短期を起こしてラゴを殴ったりすんなよ出世が水の泡だお前はラゴーより上に行けそしてああ万人が等しく扱われる法秩序を気づいてみせる それでいい。俺も、俺のやり方でやるさ。有利法で裁けない悪党。お前ならどう裁くまだ、僕にはわからない。No, da i s er. tun wahrscheinlich schon irgendwas anderes schmieden wieder ne 生意気な騎士の小僧めこの恨み忘れませんよ将棋界の力で必ず厳罰を下してやります何 Jetzt kommt Juri. 私に手を出す気ですか私は評議会の人間ですよあなたなど簡単に潰せるのです無事ではすすみませんよ法や評議会がお前を許しても俺はお前を許さねえい <laughs> や、wie ein Henker mit einer Axt. う少しで電脳層かあいや <laughs> Gerechtigkeit? Hm, Fragezeichen. Aber kaltblütig, ey. Rapido. Partisan. Sundenbüßer. Okay. Das ist mal einfach so passiert. Ne? Niemand hat was gemerkt, oder? Irgendjemand hat es doch mit Sicherheit gesehen und will uns damit irgendwie drohen. Gakin バカっぽいだって友好協定が結ばれたらギルドの人間もテイトに入りやすくなるでしょそうですね姫様そろそろはいラゴーの件は私からもお願いしてみます正当な処罰を下せるように姫様そのことなんですが えー、っと。ラゴー様は昨夜から行方不明なのです。詳しくはまだわかりません。今も足取りを追っている途中なものでして。どういうことなのビビって逃げたかなさて、 私も行こうかなエアルクレーネってのいろいろ調べて回りたいし調査が済んだら私もデートに行くからはい楽しみにしてますじゃじゃあね Ja, m a gar nicht gut, dass wir uns ja alle so trennen, ne? Was soll das denn, Mann? れからどうい。war ja auch noch ein Ding。い考えだと思います。ごめんなさい。もう行きます。あ、ユーリ呼ばなくてもいいの？ ええまだ休んでるみたいですしそうではここでうんまた会えるといいねユリ起きてる てる森だもん行っちゃったそっか今追えばまだ間に合うかもしれないよその気になりゃいつだって会えるさ有利のバカもう知れない行っても帰りづらくするだけだってのなんだ Und da hat jemand sie angegriffen, oder? Pass auf. m a m o あれはなんだ知ってっかうん僕もあんなの見たことないよ降りてくるよ行くぞカロルえあ待って Okay. ein Schlamassel nach dem anderen. またすぐに次の厄介事がやってくのなやっぱり有利って絶対になんかついてるんだよ俺だけのせいにすんなってのカロルだ当事者だろうがでも有利に会うまでは化け物に会ったり騎士に捕まったりしなかったよそりゃ俺だってここまでひどくなったのはエステル連れてデート飛び出してからだよとなるとエステルつまんないこと考えてないとっとと行くぞううん Eine Prinzessin im Team zu haben, das ist nie so eine berauschende Idee, habe ich das Gefühl. Äh, irgendwas wollte ich jetzt machen. Äh äh, äh, äh, äh, boah. Keine Ahnung. Ich nehme an, ich kann mich hier nicht umschauen. Verschlossen. So, irgendwas wollte ich noch machen. Ich habe schon wieder vollkommen vergessen. Ey. Ein Titel, mein Gott. Äh, weiß das Gesetz nimmt stattdessen selbst in die Hand. Ja. Du nimmst die Sünden deiner Freunde auf dich, auf mich kannst du zählen, mein Freund, mein Bruder. Niemand anders sieht dieses Monster. Wah, wah. Wieso passiert so etwas? Hey, du liegst am Boden, äh, kniest am Boden, meine ich. Yurika, 頼む、エステリーズ様を。ユーリ、あれ。 めえこっちに来いなぜ私たちを無視する私が狙われてるの騎士団長どうしてここに騎士団の精鋭がやむを得ないかヘラクレスで奴を仕留める o k ノーベル君も仕留め もう手は打った冗談エステルが食われるのを黙って見てられるか今はしき世界の毒を消す人の言葉をあなたはユーリ無事だな Oh, Anime-Cutscene. Awesome. Ja, Mann, das ist Herakles. Okay, aber relativ kurz. 俺はこのまま街を出て旅を続けるデートに戻るってんならフレンのとこまで走れ選ぶのはエステルだ 私は私は旅を続けたいですそう来なくっちゃ Okay. What? 危ないことしないでお前がそれ言うな心配ないわあなたたちは先にさあ早くあら強引な子あれ帰ってくる 待つんだユーリそれにエステリーデ様も面倒なのが来ちまったなごめんなさいフレン私やっぱりテートには戻れません学ばなければならないことがまだたくさんありますそれは 帝都にお戻りになった上でも帝ートにはノール港で苦しむ人々の声は届きませんでした自分から歩み寄らなければ何も得られないそれをこの旅で知りましただからだから旅を続けますエステリーゼ様フレその子は 下町に届けといてくれユーリデートにはしばらく戻れねえ俺ギルド始めるわアンクスじいさんや下町のみんなによろしくなユーリギルドそれが君の言っていた君のやり方かああ腹は決めたそれは構わないがエステリーゼ様は頼んだぜ うわユーリ言うのが逆になっちまったけどよろしくなカロルさとっとと町を出ようぜうだうだしてると騎士どもが追っかけに来ちまうぞ d んげんまま。h こ n ま i r mal. m b e i Mikrofon ausgerichtet ist. Sucherin der Wahrheit. Sehr cool. All die neuen Leute wieder in unsere Truppe. Äh, das Monster ist dann. Tut mir leid. あんなのありかよあんな魔物見たことも聞いたこともないよ多分曲がりの剣でも知らないと思う カルボクラムであったやつといい世の中にはまだとんでもねえのがいいんだなあんなのとやり合ってたら命がいくつあっても足りねえぞさすがに僕もさっきの化け物とは戦いたくないよ Nicht einmal du. Alles klar. So, ähm, Julef. Wo h a s t glaube ich? Ach, sie hat immer noch, stimmt. Äh, ich glaube, wir sollten dazu so schnell wie möglich aus dem Weg räumen. Arcade Dokali. Äh, wo müssen wir jetzt genau hin eigentlich? 街を出なきゃわかるんだけど正直ヘトヘトっていうかなんでジュディスついてきてんの雪がかりしょそういうことになったみたい道連れが増えんのは構わねえけど今もうちょっと頑張って踏ん張ろうぜどこまで踏ん張ればいいのかしら ここから近いのはヘリオードかとりあえずそこまでかな街を少ししたら休憩しますそそれ賛成へいへいじゃ行きますか Sind wir nicht gerade alles alle aufgestanden? Also, da habe ich eine Karte. Ah ja, genau. Ähm, wo genau müssen wir denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Heliot. War eine Stadt, wo ich schon mal war. Äh, habe ich eine Weltkarte? Ich glaube, ich habe eine Weltkarte. Gib mir mal eine Weltkarte. Äh, Spoiler. <laughs> so, kann ich nicht gucken. Alles klar. Heliot. Hey, warte, wo kommt ihr aber? War er. Na egal. Neue Kampfmusik. Cool. Oh nein, nicht diese, nicht dieser Staatseffekt, ey. Danke. So ein Angriff, den ich noch nicht 50 Mal eingesetzt habe. Okay, wenn jetzt schon zweite Kampfmusik ist, heißt halt, wir sind schon weit nicht relativ weit. So das erste Drittel des Spiels erledigt. Versucht also zu vergleichen mit Tales of the Abyss irgendwie. Das zweite Kampfthema, weil ich nicht, nach einer ganzen Beide erst aufgetaucht, glaube ich. So, kochen, das sollte ich vielleicht mal nachgucken. Das Monster hat gesprochen. 念のため確認しておきたいんだけど何ですさっきの魔物さ人の言葉を喋ったよねはい確かにこの耳で聞きました二人が聞いてるってことはやっぱり気のせいじゃなかったんだな人の言葉を喋る魔物がいるなんてあの魔物何者なんでしょう Warte mal, hier war doch irgendwo noch, ähm, boah, ehrlich. Hier nein, komme ich gar nicht mehr hin, ne? Ah. Nein, war da irgendwie so ein Haus oder so. Aber da komme ich gar nicht mehr hin, ne? Ah, Was? ユーリが言うんだそれよりまた戻ってきたりしてさっきの魔物に襲われるよそうですよね奴に襲われたのお前たちかえはいえっとその忌まわしきなんだあんたあいつの飼い主か何かか私と行動を同じくするもので同じ あの化け物とかじゃああなたももしかして私を狙ってここに私の刃は人を裁くためにあるわけではないメイン奴は去ったというのか私の勘違いだ Der Tier ist definitiv nicht böse oder so, ne? Da wird böse oder irgendwie so was. さて、こんなところでグズグズしてる暇、俺た n にはないよな。そうだった。先を急がなきゃね。i s d r a n g r i f h ist denn der Angriff a l e s in o r d n u g ダング w ストは大丈夫でしょうか怪我人も出てい 騎士団もたくさんいたから後のことは任せて大丈夫じゃないそれにダングレストにはドンもいるしギルドのみんなはたくましいから心配なのはわかるが今戻ったらフレンに捕まって旅に出るなんてできなくなるぞそうですね騎士団とギルドの人たちを信じます私は旅をするって決めたんですから o k Fällt mir noch ein. Äh, sie hat auch einen neuen Titel, ne? Sucherin der Wahrheit. Vielleicht mal lesen sollen, was da steht. Äh, riesige Monster halten nicht für das Gift der Welt, doch du führst deine Reise zur Wahrheit fort. meine irgendwie dieses eine, diese eine Fähigkeit von ihr? was immer gezeigt hat hier dieses licht irgendwie da war doch was ne mal schon wieder Jemand verfolgt? Du どうしてわかるんです？勘 かしらかんまあここなら大丈夫だとりあえず休もう一休みしたらギルドのこともいろいろちゃんと決めようね一休みしたいのはカロル先生だけどなギルドを作って何をするのあなたたち何をか 僕はギルドを大きくしたいなそれでどんな後を継いでダングレストを守るんだそれが町を守り続けるドンへの恩返しになると思うんだ立派な夢ですね俺はまあボスについていくぜえぼボス僕がおうお前が言い出しっぺなんだからそそうだよね 何からしよっかとりあえず落ち着けうんなんだかギルドって楽しそうねジュリスもギルドに入ってはどうですあらいいのかしらご一緒させてもらってもギルドは掟を守ることが一番大事なんだその掟を破ると厳しい処罰を受けるたとえそれが友達でも兄弟でも それがギルドの誇りなんだ。だから掟に誓いを立てずには、加入はできないんだよ。カロルのギルドの掟は何なんですえっと、お互いに助け合う、ギルドのことを考えて行動する。人として正しい行動をする。それに背けば、お仕置きだな。 Irgendwie tut er alles hier leiden. Yuri, それだろボス一人はギルドのためにギルドは一人のためうんそうそれが僕たちの掟 今からは私の掟でもある。と。そんな簡単に決めていいのかええ、気に入ったわ。一人はギルドのため。いいわね。じゃあ、掟を守る誓いを立てるわ。私と、あなたたちのために。あんたの相棒はどうすんだ心配してくれてありがとう。 でも平気よ、彼なら。相棒って前に一緒に旅をしてた友達よ。へえ、そんな人がいたんだね。じゃあ、今日から僕らがジュディスの相棒だね。よろしくお願いね。よろしく私は。ま、とりあえず今日はもう休むか。 Ich glaube, Estelle würde was sagen, aber okay. Ich will auch, geht nicht. Oh. Yuri. Yo, nenai no ka? Eh. それよりどうかしましたいや、これからどうするつもりかと思ってな。そうですね。旅を続けられると思ってなかったし、 考え中ですよりはギルド頑張るんですよねぼちぼちって言いたいところだけどフレンにも格好をつけちまったしなカロルも嬉しそうです少し羨ましいおっとお姫様もギルドに入りたくなったか入れてくださいって言ったら入れてくれます ちゃんと考えて決めたんなら止めやしないぜそうですねちゃんと考えなきゃまあ考えすぎてもダメだけど <laughs> 私の決めるまず geht Boss 寝てないのか うんギルドの名前考えてたんだかっこいいの考えるよああ任せたユリうんよく考えたら僕らも掟に誓い立てずにギルド作っちゃってたねまあさっきちゃんとしたからいいだろううんユリなんだよあの掟誰かに聞いたりしないで 自分で考えたのああなんかまずかったかうん僕も同じ掟を考えてたから僕ユーリとギルド作れて本当嬉しいよ <laughs> なんだ気持ち悪いなえー、あななんだよ名前思いついた 勇気凛々胸いっぱいだ <laughs> カロル先生らしいなじゃそれで行くかうん okay <laughs> あ h warum m s repeat ラピドお前も見張り番かギルド始めちまったな ローにも変わったメンツだが、面白くなりそうだ。 <laughs> お前がナンバー2だな。あんまりボスをいじめるなよ。お前も少し休んどけよ。Und j u d ご苦労様。何がだよ。 根津の見張り番でしょそんなんじゃねえよ素直じゃないのねあんたもなおかしいわね自分では素直だと思うけれどよく言うぜギルドに入った本当の理由を言わないくせに本当に気に入ったからよそれだけか違うわ掟に反しない限りは個々の意志は尊重 でしょ安心して掟は守るわ必ず私なりにそっかまあ近いうちに本当のところ聞かせてもらうぜドングレストにいたのは偶然かそうねそれは本当素敵なことに素敵ねご苦労様 見張りか私の相手 Okay. we to repeat? Oh, what? Thank you, Rapido. Okay. Ich weiß aber immer noch nicht genau, in welche Richtung ich muss. Aber anscheinend bin ich ja hier richtig. Also. エステルはこれからどうするつもりなんだ私はあのしる魔物を探そうと思います狙われたのが私ならその理由を知りたいんです理由がわからないとおちおち昼寝もできないかでも 見つかるどこにいるかわからない化け物なんて。化け物情報はカロル担当だろいくら僕でもあんなの初めてだもん。わかんないよ。化け物ではなくて、あの子はフェロー。知っているんです前に友達と旅をした時に見たの。友達が彼の名前を知っていたわ。 一緒に旅してたって人見たって、どこでですかデズエル大陸にあるコモール砂漠でよ。このトルビキア大陸の南西の大陸ですね。デズエール大陸。砂漠。ただ見たってだけでホイホイ行くようなとこじゃないぞ、砂漠は。そうだよね。 もしかしてあのおとぎ話のおとぎ話お城で読んだことがありますコゴール砂漠に住む言葉を喋る魔物の物語をでもいくらでもあるじゃんそんな話ほら海の中から語りかけてくる魔物の話とか Das wahrscheinlich auch existiert, ne? きっと逆ね。逆そのままそういう話になったのよ。彼らのことが。 火のないところに煙は立たないですねでもそこへエステル一人で行くつもりだったのえあの Na k o m m こりゃ護衛役続けとかねえとマジで一人でも行っちまいそうだなあこれギルドの初仕事にしようぜそっかここでエステル一人で行かせたら ギルドの掟に反するよねそういうことねでも仕事にするならエステルから報酬をもらわないと別にいいだろう金なんてあ h die sollte だめ i n ギルドの運営にお金は大切なんだからああの私今持ち合わせないですだったら報酬は後で考えてもいいんじゃない報酬 必ず払いますだから一緒に行きましょうんじゃ決まりだなまたみんなで旅ができるよしじゃあ勇気りんりん胸いっぱいだ出発それなんですえ e r beste Name aller i t e n それじゃダメです。名乗りを上げるときに ズバッと言いやすくないとそそうなのじゃあブレイブ・ベスペリアなんてどうです夜空に Da kommt der Name ist Stern, der am Firmament am hellsten leuchtet. Gibt es ihn wirklich? ブレイブ・ベスペリアね気に入ったそれにしようぜ大決定 じゃあ早速鳥向こうに行って船を調達しようデズエル大陸までオッケー。ヘリオードで休むのはもういいのかもうへっちゃらだよどっちにしろヘリオード通んないと鳥向こうには行けないけどなヘリオードといえばブラスティアの暴走の後街がどうなったのか気になります確かにありゃすごかったからなじゃあちょっと街の様子だけでも見ていく じゃまずはヘリオドその後トリム港から船でデズエル大陸だなじゃあ改めてブレイブ・ベスペリア出発ン Anführer der heldenmutigen Vesperia. Gildengründer. ユーリがギルドを立ち上げるなんて俺一人じゃギルドなんてやらねえよきっかけはカロルかしらま俺にも思うところはあるけどな俺なりの方法を探すために騎士団辞めたくせに何もしてなかった港の町でフレに言われたこと気にしていたんですね別に気にしちゃいねえよ素直じゃないわね彼本当です Alles klar, würde ich sagen, das ist ja ein perfekter Ort für einen Schnitt, ne? Guten Mut und voller Hoffnung. Du bist der jüngste Anführer in der Geschichte der Gilden. <laughs> Geil. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir weiter nach Heliod und dann irgendwann zu den Wüsten von Kogor, wo wir was mehr müssen. Und ja, geh weg. Und ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns ja nächste Folge wieder. Liked, kommentiert, abonniert und anderes Zeug.